ليم ليملي ولا ذات السماء بعد وكوكبا رحبت ترحيب من الوديان وكل ضيف قد حضر باسم الفقيد ووفد اهلا وسهلا تشرفنا بكم يا اخوان بوجودكم على صابه وقت الجدد وأنت مرحب بشهر الخير والرحمن شهر العبادة وفرصة فيه نتزوج شهر المحبة فيه مثل القرآن وفيه ليلة سعادة الأزكى مزيد هذا هو الخير لمن يعمل عمل قال ويتوب الى الله بهذا الشهر ويتعبد مبروك لمن بادروا بالجود والاحسان والف مبروك لمن يعطيه ما حدث لازم يحس الجميع في وضعنا التعبان وندعو الله كل الناس تتوحد ونسال الله يدمر من شعب الخال ويهد كل من كاد اليمن وصل ويزلزل الارض تحت من سبب العدوان وكل من كان عميل للشعب لا شرد ما يحصل اليوم ابد ما كان في الحسبان ولا حسبنا حساب ان الوطن ينهك الشعب اصبح ضحيه والجميع خسران والحاقدين للاسف بالحج تترصد بنسال الله يرفع برفع الصبر والاحزان على اليمن والاشقاء حيث ما توجد واختم تراض آه. الصلاة ما سنة الأنزال وعد الناس كل طيب بالله قد أنشد نعم. على محمد حبيبي قربة الأعيان من الطهارة أنا الواحد الأحد